Ötü kadran. Ya bacarım. Vay lan. Ay. Bak ay bu. Çomana çoma, çomana. Oy çomana koy. Oy tamam tamam. Düz bak gelme oy.